Ik ben Elise, ik ben 14 jaar. Nou, ik ben en ik ben 14 jaar. Eh, ik heb één keer eerder meegedaan aan Dancing in a Winter Wonderland. Toen was ik een koekje en dat vond ik echt superleuk met alle andere kinderen ook. Nou, dit is voor mij al de vierde keer dat ik meedoe. De eerste keer eh, toen was ik tien en toen speelde ik een muis ook in de noodkraker. En ehm, het jaar daarna eh, was ik in Dancing in the Winter Wonderland was ik ook een koekje. En ehm, het jaar daarna was weer Dancing in the Winter Wonderland en toen was ik een sneeuwvloekje. Toen we aan jou werden, waren we echt super blij. En ja, we kregen zo'n berichtje. En ja, <laughs> ja, we kregen een berichtje in de kleedkamer. Ehm, en toen keken we elkaar zo aan. En we hadden het echt niet verwacht, dus we waren echt super blij. Nou, tijdens repetities leren nieuwe dansen, nieuwe choreografie. En ehm, ja, door de week doen we dan meer het, partnerwerk en de moeilijke dingen. En in het weekend gaan we dan dingen samenvoegen met de andere mensen. Ja, het is wel, het is wel een zwaar, eh, zware dag in het weekend, want we hebben van 10 uur tot half zes. Dus dan moeten we heel lang blijven. Met nou, korte pauzes wel ertussen, maar voornamelijk gewoon de hele tijd repeteren ja, het is heel anders dan wat zij bijvoorbeeld op onze school doen. Want als we een voorstelling hebben, dan is het heel anders eh, dan hier. Want hier werk je ook met de kleine kinderen en de ouderen. En dan, <laughs> dat geeft wel een drukte in de studio, omdat er zoveel mensen zijn. Ik vond de grote uitdaging toch wel het acteren in de, in hele voorstelling. En het partnerwerk, dat best wel nieuw is voor ons. Ja, want op school hadden we het nog helemaal niet gedaan, omdat we ehm, bijna geen jongens in de klas hebben. Dus favoriete scène is de pas de trois. Het is gewoon een heel mooie dans. En ja, denk wel het moeilijkste van de voorstelling. Ja, het is wel leuk door het partnerwerk en zo om dat niet te leren. We hopen dat je het weer een leuke editie van het Notenkrakerjournaal vond. En vergeet niet hierboven te kijken hè, voor nog meer filmpjes. Tot de volgende keer!